вами Косинка. Сладости, конфеты, шоколадки, мармеладки. Ммм, все это волшебные слова для детей. Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни попробовал что-нибудь сладкое. Но есть такие сладости, которые не каждый из нас решился бы попробовать. Итак, топ-10 самых странных, непонятных, отвратительных сладостей со всего мира. Поехали! Десятое место. Мидбал Баблгам. Это первая жвачка в мире по форме, напоминающая мясные фрикадельки. Внешне жвачка может и похожа на мясные изделия, но по вкусу она все же обычная сахарная жевательная резинка. Девятое место. Формула Пи. Пожалуй, одна из самых оригинальных жидких конфет. Оригинальна она тем, что упакована в стаканчике для сдачи анализа мочи. Цвет конфеты, кстати, тоже похож на сам анализ. Не рекомендуется ее пить в общественных местах, где много людей. Их попросту может стошнить от такого вида. Восьмое место. Blood Drips или контейнеры для крови. Еще один яркий пример креативной упаковки для жидкой конфеты. Данные конфеты упакованные в контейнеры для крови. Бывают со вкусом вишни или клубники. Идеальное угощение для Хэллоуина. Седьмое место. Хишкит. Эта конфета подходит для розыгрыша друзей. Сначала вкус конфеты будет сладким, но через несколько минут он резко меняется на отвратительный и неприятный вкус рыбы. Я бы не хотел, чтобы меня так разыграли. Шестое место. Фарт Кэнди. Поначалу эта конфета, как и многие ей подобные, имеет обычный, ничем не примечательный вкус. Но спустя какое-то время вкус во рту будет напоминать немытую поп, которая только что пукнула. Кстати, запах изо рта будет такой же. Пятое место. Hotflix Insect Candy. Про эти сладости говорили и писали многие блогеры я тоже не мог обойти их стороной. На самом деле, они не настолько противны на вкус, как может показаться на первый взгляд. Главное, чтобы насекомое не жило, когда вы доберетесь до него. Четвертое место. Хоу Сноу Скэнди. Создатели этой конфеты подошли к своему изделию творчески чтобы употребить конфету, придется одеть маску в виде большого уродливого носа с прыщами. Внутри самого носа и находится жидкая конфета. Чтобы съесть ее, надо сморкнуться себе на язык. Третье место. Джейн, Джейм Теституна Титбитс. Эта конфета скорее на любителя, нежели для розыгрыша. Конфеты упакованы в красивую блестящую обертку. На вид ничем не отличается от сотен сладостей по всему миру. Но на вкус это рыба. Самый настоящий сырой тунец. Второе место. Бокс of Boogers или коробочка с козявками. Вы любите козявки? Нет? Съев этих конфет, вы можете назвать себя козявкоедом вид конфеты не отличишь от настоящих козюль. Но, к счастью, на вкус они сладенькие. И, наконец, то, чего вы так долго ждали, первое место. Шококака. По-моему, это самая отвратительная на вид конфета. Шоколад, завернутый в детский подгузник. Самое шокирующее то, что согласно инструкции на коробке, вы должны поставить подгузник на несколько секунд в микроволновку и затем наслаждаться клейким шоколадным месивом внутри. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр. С вами был Макасинка. Удачки и пока. Сладости, шоколадки, конфетки, все мое, никому ничего не дам. Ну, наверное, еще одну. И вот эту. Еще вот эту. Еще пару штук, наверное. Хм. Что-то мне нехорошо. Кажется, я переел. Пойду-ка я полежу. Дети, не ешьте много сладкого.